長かったなでれから言うて11時 ?11 時 うんちょっと伸びたからね。お父さん、5日間韓国にいて。五日間じゃないんです。あ、十日間か。十一日間です。いや、長かったな。長かった。早く帰りたかった。なんで。ここで帰る予定が。 まあ、11日 ?11 日どうですか帰りたいんですかもちろんもちろんこっちにいたいね住みやすいから <laughs> あっという間でしたねあっという間でした、はい、本当に、ね、楽しかったしもうちょっと痛い気持ちは正直ねええー、嬉しいえー、嬉しい、ただ悲しいかなあの今歯の治療しててそうそう、うん、それがなければねここにいて一番住みやすいのは何ですかいいとこは そうね、日本との一番の違いはこの部屋にいると寒さ知らずあ温度ですね温度これが快適です日本だとどうしても暖房の仕方が違うんでこちらの素晴らしさを実感してます初めて見たもんねこんなん出るお父さんねそうそうそう朝もさうちらぐらい寝てくれるからそうそうそう、はい、すごいマッサージしてんのいやでも本当楽しい11日間でした い、楽しいそろそろパピと空港空港に向かいます向かいます、はい、すんちゃんまたよろしくお願いしますパピがるんだ悲しい悲しいゆかはどうでしたか楽しかったそうねアイフォン。確かにゆかはもうアイフォンで 目的は読んだ目的はアイ n ンで読むとこないからあの他にはアイ n ンですけど、うん、スんちゃんには愛情お男の愛素晴らしいこれが大事ね言わないそういうことはあシャツてるちゃった私はお父さんの愛情だけでも十分ですそうです愛で食っていけますあなたは じゃあ、なので、10日間、楽しかったありがとうございましたすごい暑い暑くね暑い暑い、うん、はいじゃあまたお会いする日を楽しみにアンニョンアンニョン愛してますはいこんな感じでいいのかな なんで冷たいのバイバイだよゾアバイバイバイバイバイバイほらほらポンって痛いパピタン帰るよいいねいいね上手上手うわパピタン手につけあそうやって大人甘いの跳ねないでくださいねあ本当だあれ お父消しましたそう、確認確認食べ方が食べ方がにお母さんじゃあね、あなたちょっとねついていろいろありがとうゆうお願いねはいじゃあロアのコッタに入るあれ 맞다 키우다사 어? 펌피 뭐라고 한 거야? 자민씨 엄마 온다 엄마 온다 이제 다와 가짱가나 나다 소조다나 좋아 끝나요 그럼 파피 집에 갔어? 파피 집에 갔어? 아빠비행타고어비행기타고갔어이렇게응그렇게응아응어파피이렇게잘해요やらせやらせの人やらせの人帰りましょう